Good morning mga ka-DIY. Ngayong umaga ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-align ng ating mga gulong. Pero kung di nyo pa napapanood yung part 1 at part 2 ng video na to, click nyo lang sa description o check nyo sa videos ko para malaman nyo makita nyo yung proseso kung paano ko ginawa yung ating alignment gulong. At yung technique kung paano magkabit ng rayos o ng scoop sa ating house at sa ating grid. Mag-subscribe ka na rin sa channel ko para maging updated ka sa mga i-upload kong mga bagong DIY projects. Tara, umpisa na natin. So, ang una natin gagawin sa pag-align, so hanapin natin yung ating reference, which is yung butas para sa ating pito. So, umpisa natin sa pamamagitan ng paghihigpit ng mga nipple gamit lang ang ating kamay. So, higpitan lang natin hanggang makaramdam tayo ng resistance. So, susunod naman, gagamit na tayo ng spoke wrench sa pagpapahigpit. So, umpisan ulit natin dito sa pito. So, babalansin lang natin yung higpit ng lahat ng spoke gamit ang ating wrench. So, kung sobrang higpit na, pwede nating lumagan. At yung sobrang luwag, hihigpitan naman natin ng katamtaman lang. So, mahalagang huwag kayo magmamadali sa pagpapahigpit para ma-distribute natin ng pantay ang tension sa lahat ng nipple. Okay, ito na ulit yung pito. So ngayon, pwede na nating i-calibrate o tingnan kung anong sitwasyon o, o gaano kalala ang wiggle niya. Umpisa na natin ang pag-alay. So may dalawang parte ang pag-alay. Una is yung roundness o yung hop. Ito yung up and down movement ng ating mga rim. And then yung pangalawa is yung side to side. Ang side to side is yung movement ng ating rim from left and right. So umpisahan natin sa roundness gamit ang ating alignment tool. ikutin natin ang rim hanapin natin kung saan may kumikiskis may parte na kumikiskis yan ito dito sa parting minarkahan natin simula dito hanggang dito so lahat ng nipple na nasasakupan niyang lugar na yan ang part na yan ay sisikipan natin para hilahin niya pataas yung ating rim So mag-umpisa tayo dito. After nating mahigpitan, check ulit natin kung sumasayad pa. Kung sumasayad pa, ulitin lang ang proseso. Check ulit natin. So yan, konti na lang. na so maghanap ulit tayo ng parting may sumasayad yun ito ito yan wala nang sumasayad kung mapapansin nyo merong uh, parte na sobrang layo naman so kapag sobrang layo naman paluwag naman ang gagawin natin upang uh, dumikit siya ng konti. So, hindi talaga natin siya mape-perfect, masisiro o 100% na maaala yan dahil merong mga dugtungan ng mga rim. So, hanapin natin yung pinakamalayo. So, yan. Ito yung pinakamalayo. Luluwagan naman natin yung mga nipple katapat nito. So, paluwag naman yung gagawin natin. bilog na siya. So ang susunod naman natin is yung side to side. Hanapin ang parteng may sumasayad. Dahil ang ating rim ay nakadeviate sa kanan, kailangan nating dagdagan ng tension ang mga rayos na humihila pakabilang direksyon. hindi nyo talaga yung masisiro-siro. So, kapag satisfy na kayo sa pag, uh, pagkaka-align nyo, so, pwede na kayong huminto. Pwede nyo na rin uh, ah, sikipan ulit lahat ng uh, mga nipple. Ngayon ay kailangan na nating balansehin ang tension sa lahat ng spoke. Mas maganda sana kung gagamit tayo ng tension meter or yung torque wrench na naaangkop sa mga spoke. Pero kung wala, wala tayong magagawa. Tansyahan na lang. After niyong mabalanse ang tension sa lahat ng spoke, muli niyong i-check ang inyong mga gulong. Kung may mapansin kayong pagbabago sa bilog at sa side-to-side -side movement, muli niyo itong i-align. At ito na ang magsisilbing final step ng inyong project. Yan mga ka-DIY, dito na natatapos ang ating video. Sana ay may natutunan ka sa aking munting ibinahagi. Kung meron man, pwede mo nang i-align ang sarili mong gulong. Or pwede mo rin naman itong pagkakitaan. Dito sa aming lugar, 150 ang kada alay ng gulong. So pwede mo itong pandagdag kita. Yun lang mga ka-DIY. Maraming salamat sa panonood at sana ay mag-subscribe ka na sa channel ko.